Всем привет! Хочу вам предложить э, приготовить реберти, э, потому что вкуснее, чем у, у нас во Львове, реберец не готовят. Поэтому давайте сначала замаринуем. У меня ребер 2 килограмма, вот такие вот. Я их уже помыла и промокнула. Так, мне понадобится два лайма, можно использовать один э, лимон, чеснок, такая перцовая паста, это для тех, кто любит поострее, мед, масло, э, я использую рафинированное, подсолнечное, горчица, набор приправ, здесь э, паприка, пожитник, кориандр и просто приправа для мяса. Я как бы дополняю, чтобы вкус был более насыщенный. Сахар и соль. Все, начинаем приготовление. Для начала нам надо снять э, пленочку, вот эту вот с ребер. Я ее вот так поддеваю. Она снимается очень легко. Вот так поддеваю. И как бы стягиваю. Так, одни готовы. И так мы делаем со всех ребрышек. Э, так, реберца я все э, порезала, и мы приступаем к, э, к маринаду. Сначала выдавим сок из двух лаймов. Для этого я беру вилку, вставляю в лайм и начинаю выдавливать. Теперь постепенно добавляю все вот э, ингредиенты, что у нас есть. Первое мед. А, перечную пасту, потому что я люблю, когда остренько. Сахар. Здесь сахара 2 столовые ложки. Так, горчицу. Горчицу где-то тоже 2 столовые ложки. Так, приправы. растительного масла. Растительного масла где-то э, грамм 50. Нет, наверное, около 100 грамм. Так. Э, потом нам порубить чеснок. Сюда же добавить и соль. Так, теперь мы берем венчик и все смешиваем до а, однородное мясо. Так, теперь нам надо порезать чеснок. Берем вот так. нужно просто... Так, чеснок мы порезали. Теперь мы добавляем сюда. А, опять перемешиваем. И выливаем в наши ребра. оставляем их на час. И через час мы будем готовить их в духовке. Прошел целый час, и наши реберти выглядят вот так. Теперь мы будем укладывать их на противень. На противень я нанесла растительного масла. И просто берем и выкладываем ребрышки в один слой. Так, э, теперь мы ставим в духовку минут на 45 при температуре 180 а, градусов. Прошли 45 минут, и мы достаем наши реберти. Ой, такие такі вони смачні. Э, очень вкусно пахнет. Итак, приятного аппетита. Попробуйте приготовить по этому э, рецепту. Также я жду ваших отзывов, комментариев. Присылайте мне ваши рецепты, которые мы попробуем э, воплотить в жизнь. Э, а также подписывайтесь на мой канал. Спасибо!